ganhar tem, as facilidades. Em primeiro lugar, o treinador. É um cara que eu confio e é o meu amigo. Sua carreira que está em jogo, você tem que estar tá ao lado de alguém que você confie muito. I don't have to do a lot of coaching with him because he understands it. And, and that's what makes him so good at helping me as a coach, too. He knows, number one, what he's saying and, and how to coach a dive. They automatically know who he is, that he knows what he's saying, and they respond to him. but he's also a hard worker. Get, maybe be just a little bit closer, but it's safe, straight in, good. We have to work on his flexibility a little bit. So as we get older, you're not quite as flexible. Eu imagino que pro Dan não deva ter sido tão fácil no início para ele explicar para todo mundo da universidade que eu estava vindo para cá treinar para representar o Brasil. A gente conseguiu entrar num acordo que eu pudesse também contribuir para a universidade. Ele sugeriu para que, quando eu tivesse tempo, é, ajudasse ele como ah, assistente voluntário. Você fica muito nervoso, porque sendo atleta, você de certa forma, tem ali o controle, mais ou menos, da, da situação. De fora, basta, basta torcer. Você faz seu trabalho antes mas na hora da competição você tem que estar ali. E é muito difícil controlar essa emoção. Acho que o treinador sofre <laughs> mais do que o atleta. É uma das melhores estruturas do mundo. É uma piscina que sempre funcionando perfeitamente. É, qualquer hora da, do dia eu posso treinar. Tem várias coisas que vão, vão compondo o contexto. a minha dieta é bem, bem legalzinha. Eu tenho os horários sempre de 3 3 horas, pós-treino sempre um, um shake, uma fruta. Eu como de tudo, eu só costumo controlar a quantidade. É um esporte plástico, então não pode relaxar muito. E um dos meus vícios é um chocolate também. O que, que eu gosto de descansar, de Principalmente em véspera de grandes competições, é aqui que eu fico tranquilo, onde eu leio meu livrozinho, escuto minha música e penso um pouco na competição. O máximo de detalhe que eu posso chegar no meu, no meu treinamento é a bioquímica. E eu consigo ter é, resultados muito, muito detalhados. E a partir dessa avaliação bem precisa do sangue em treinamento, que é o coletar meu sangue antes de treinar, depois de treinar, é, na recuperação do dia seguinte, em jejum, ele consegue avaliar o que acontece com o meu corpo eh, na situação de estresse. É, a Elin é minha massagista, né, aqui na, faz parte da equipe. Ela é importante, é uma peça importante na, na minha equipe, na preparação para a Olimpíada. Ela que me deixa no eixo, no prumo. is easy to pick up on because all he does all day long is jump and jump and jump and fold in half and roll. When I did that 48-mile swim, all the chlorine damage. Especially, I wish he could get it done because of the toxicity from the pool. The <laughs> um, is a form of um, suction therapy, so it's a vacuum that pulls up. If you, when I go to move it, it's called uh, dynamic. It's just dynamic. These are made of silicone, so they um, really pull suction. You have your lymphatic system, to get off of you, like fluid and um, try to protect you. Well, the cupping pulls fluid off of you, your pores. We know exactly where we are. We know exactly what we have to do over the next uh, few weeks uh, to get ready to, to head out of here.